Bombay. 倍，两倍，娃四倍，两倍。 六倍，二条，十倍，两倍，娃娃，四倍，白板，二条，六倍，红中，二条，十倍。 中四倍，六倍，两倍，二条，两倍同中。 两倍。 二条，两倍，前兆，三倍，终结者，两倍，二条，三倍。 倍，东园一点红，两倍。五强，两倍。红中。 全中，三倍，东园一点红，两倍。 两倍，东园一点。两倍红中，三倍。二条。两倍娃娃，三倍野史五倍娃娃，五倍。 两倍，东元五条，两倍，二条，三倍，东元一点红，五倍，白板，五倍，五条，五倍。 百榜。五倍，二条，两倍，八万，三倍，东岳一边红，两倍，五条，二条，三倍，八万。 二条，两倍。